selle meisterdamise jaoks on vajalik papp, paber, käärid, pesulõksud, liim ja võib-olla ka midagi värvimiseks. kõigepealt tuleb eh, papist välja lõigata munakuju, mitte väga suur, et see mahuks pärast eh, pesulõksuga ära. mida suurem pesulõks, seda suurem võib olla muna. kui tahad eh, värvilist muna, siis tasuks see nüüd kohe ära värvida. munale teha sisselõige kuskile keskele, et äh, justkui imiteerida pragunevat muna. paberist välja lõigata linnukese kuju, paberist lõigatud linnuke ei tohi olla liiga suur, see peaks olema piisavalt väike, et munakoored varjaksid linnukese ära. saab peale värvida silmad ja nuka ja muidugi saab ka linnukese ise ära värvida. vajadusel võib linnukese muidugi alati veidi väiksemaks lõigata, kui alguses sai see liiga suur. edasi tuleb munakoored kleepida pesulõksu peale. ülemine munakoorm pesulõksu ühele poole ja alumine koor teise pesulõksu poole peale. kui kasutad PBA-d siis tuleb veidikene oodata, et PVA liim korralikult ära kleepuks. kui äh, munakoori kleebid, siis vaata, et äh, munakoored ei läheks metallist äh, osa külge pesulõksul ja linnuke tuleb kleepida pesulõksu taha. jälgi, et kui pesulõksu lahti teed, siis linnukese nägu oleks ikkagi näha. kui soovid muna ära värvida, ja mitte pruuniks jätta, siis siin on väike valik päriselt looduses eksisteerivatest äh, linnumunadest, mida võid siis jäljendada